Oui, tu es vraiment Seigneur, celui qui a conquis ma vie, source de mon bonheur. ta force, mon existence, au Père, n'est que futilité. Ta présence me comble de bonheur, je ne peux me lasser. Quand je ferme les yeux, ton amour je réalise. toujours à tes côtés. C'est là ce que je veux. Ne jamais plus te laisser, car tu me combles de paix. Merveilleux trésor tu es. que mon cœur chaque jour te donne toute gloire, tout au fond de mon âme. Loin de toi, impossible de vivre, mais comment le pourrais-je? Près de toi, plus de tes don't seek you. merveilleux tu to end. tu es. Tu es mon merveilleux trésor, oui tu es. Merveilleux trésor, tu es. Trésor tu es, mon merveilleux trésor, oui tu es, merveilleux trésor tu es, tu es, tu es, merveilleux trésor tu es.